Քո ինչին էր պետք այս հաղթանակը։ Ինչու շարժեցիր հույզիդ բանակը։ Հեծելա զորը հաջախոսքերի։ Հետա խույս գունդը հարց ու փորձերի։ Գորշ հետևակը քո համառության։ Ծխածած կույթը մերժման տխրության։ Խանդի դիչքերի ոլոր մոլորը ասա ինչիդ էր պետք այդ բոլորը։ Երբ դու անառիկ այս սիրտը գերել, սակայն չես սիրում եւ չես էլ սիրել։ Երբ անznատուր է նա վաղուց եղել, իսկ դու ձանձրույթից արդեն սրտնեղել, ետ ես քաշում քո հաղթած բանակը։ Քո ինչին էր պետք այս հաղթանակը։ Էլ քեզ չսիրել, կա այդպես հնար, հանել քո սերը իմ սրտի խորքից։ Նույնն է, թե մի օր լիճը սևանա, հանեն գեղամալերների գրկից, հանեն ու տանեն լեռները թողած առանց հմայքի ու կախարդանքի։ Էլ որտեղ տենչիս մակույկը լողա, կարկաչի զանգում իմ ներշնչանքի։ Էլ քեզ չսիրեմ, խենթացար, անգին